Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın olduğu avtomobilin atəşə tutulması ilə bağlı sensasyon görüntülər yayılıb. Bu barədə Haqqınaz məlumat verib. Məlumata görə görüntülər deputatın evinin yaxınlığında quraşdırılan müşahidə kameralarından biri tərəfindən qeydə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.